Cześć! Jeśli nie podoba Wam się nieestetyczny odrost, który widać po kilku dniach od wykonania manikir, mamy dla Was złote rady. Dzięki nim wydłużycie świeżość wyglądu stylizacji i nie zalejecie przy tym skórek. Na początek odpowiednio przygotuj płytkę paznokcia oraz skórki. W tym celu sięgnij po pilniczek, blok polerski, puszer oraz frezarkę. To podstawa. Na właściwie przygotowane paznokcie precyzyjnie nakładaj cienkie warstwy lakieru hybrydowego, uważając, by nie zalać skórek i wałów. W przeciwnym wypadku trudno będzie Ci je doczyścić po utwardzeniu. Jeśli lakier spłynie Ci na skórki, usuń jego nadmiar przed utwardzeniem pędzelkiem do żelu, np. Semilak Oval 04 nasączonym w najcleanerze. Jeśli aplikacja lakieru hybrydowego tuż przy skórkach sprawia Ci trudność, wykorzystaj pędzel do zdobień N002 Przesuń skórki puszerem i jednym przeciągnięciem zaaplikuj lakier jak najbliżej skórek. Mamy to. Jeśli na początku ręka zadrży, nie przejmujcie się. Nie od dziś wiadomo, że to praktyka czyni mistrza. Kiedy nabierzecie wprawy, najlepszą nagrodą będzie piękny manikir. Lubicie naszą serię Quick Edu? Koniecznie udostępniajcie.